Йоу. Мы растворяемся, ведь летят листы по полю. воздух через легкие мне греет тело. Все тайны письмами остались на подъездных стенах. Я бросил вас, вы бросите. шанс Стучать туда, где никогда мне даю тебе кусочек собственного мира И я вгоняю снова себя в этот жуткий транс Это